animación. Y aquí está la Copa, la Copa América, la que en su última edición del 2019 vivimos muy de cerca junto a y lentamente camino a la gloria, camino un sueño. Señoras, señores, Copa América. línea de fondo. Casemiro Fred, la... Moverá Richarlison, parado frente al balón, va a mover Brasil. Mira el reloj y marca, amigos del fútbol. 9 de la noche en la República Argentina, la orden del árbitro uruguayo, el señor Ostojic. Ya vivimos. Ese lugar en la cancha de ah, Este es Neymar. Falta con... Vuelve a ser titular en el equipo de Scaloni. Tocaba De Paul, buscaba Montiel. Abajo con todo. Fred, tiro libre para la Argentina. Y amonestado el número 8. Perfecto, Tojic, dos minutos y medio. Infracción de amarilla, amarilla para Fred. Corre Acuña, llegará primero Danilo. Falta, otra vez Paredes. Y ahora viene para Lautaro, pica Di María. El pase viene para Ángel, luego desde atrás le quitaba a Luca Paquetá. Tocaba Everton. Ah, otra vez Paquetá. Mano a mano contra Everton. Rebotó en Everton, ¿eh? Lateral de Brasil para mí que marca. Bien, Rodrigo, bien, firme. Falta, sí, señor. Eh, volvía de fuera de juego este, ¿eh? Volvía de fuera de juego Paquetá para mí. Falta para Brasil. Claro, volvía. Adelantado, Ahora levanta la bandera. Está bien, está bien Aibar y es lo que hay que hacer, pero yo te digo, Juan Pablo, lo suelo, Qué linda pelota y María, dale. Ahí está que dale, Fideo. Viene, viene, viene, viene, viene, gol. ¡Gol! sí, sí, sí, argentino nuestro, gritalo. ¡Gol! ¡Gol! Sí, sí, sí, sí, argentino, argentino, argentino. Lo gritamos todos, todos corrimos con... A marcar Rodrigo tocaba por aquel lado Neymar. Falta. Neymar, Fred. Ahí va Paquetá con ella, le pegó Casemiro. Ojo que se viene Paquetá, viene a recuperar paredes, rebota la pelota. Di María se viene, Di María, pegale. Ahí está, dio Di María, el rebote va Lautaro. Y saca Marquinhos. Así Argentina, así Argentina, toca y toca la banda de Leva y lateral para nosotros, Juan Pablo. Qué buen cambio de frente de Acuña, pero hay un buen trabajo de Montiel, pasándole lo que decíamos. Pelota para los Chelsea, qué lindo, para el huevo. Va a luchar Acuña, corta Danilo. Hay tiro libre brasileño, le pegó Neymar, Barrea, Autaro y va toro. Y si tiene tiempo para controlarla, no tiene tiempo para... ¡Vamos selección! ¡Vamos Argentina! Bien Acuña, bien, bien. A win derecho. Mira qué linda pelota y se viene Ángel, arranca habilitado, le quedó atrás a Di María. Ay, no me digas, ¿no? Tobillo, me parece pisa mal, ¿no? Se dobló el tobillo, me parece, me parece. Se dobla el tobillo. Para a Paraguay finales, Sí, señor. Ah, buscando Richarlison. Pelota otra vez para Cunha. Lo perseguía Everton Cebolinha. Falta de Paqueta Tite se lo quiere comer a Paqueta Tiene una bronca con Paquetá que no da más el técnico brasileño Federico. Sí, sí, está nervioso Tite. La verdad que está nervioso. Y por. Allá Neymar, adelante y cruza Cuti, dale Cuti, bien Cuti, bien. Ahora vamos a encimar entre los Chelsea, centro de Richarlison. Con... con vigilancia apertada, Marquinhos, bola batida para un cabeceamiento ao segundo poste. está, é o Casemiro que vai aparecer ao segundo posto. No um esquerdo, mas é o golaço de Maria que dá vantagem à Argentina, que se justifica. Сейчас не очень хорошо видно, но в любом случае Фермина на поле, и в общем это правильно. На этом турнире, как те роли, на которых находился еще два года назад, когда был неизменно в старте э, на Копе 2019. Чами э, нападающих, прежде всего Неймара, ну и понятно, что э, от Ришарса... Для того, чтобы помочь вот всем тем, кто страдает от ковида, помочь как раз в борьбе со спине седьмой номер бразильской сборной. И вот после этого чуть-чуть притормозил, а затем стал... И вот этот момент, может быть, все-таки небольшой толчок и был. И почувствовал... Останавливается, сейчас пытается продвинуться дальше, но раскачивает защитника и проходит все-таки Чищело. Опять-таки с этим решарлисон тягаться. И опять, посмотрите, скинут мяч вот туда чуть назад, и тут уже Родригес. Передачи в свободные зоны на Неймара, на Ришарлисона. Месси делает передачу штрафную, Демария. Лоди, подача. Ну и где там Ришарлисон? На него мяч, кажется, летел. И не только на него. Данила скидывает. Мотивации также э, желто-синих настроил должным образом. И смотри, они атаку за атаку проводят. Вот момент для того, чтобы забить. Да, в офсайде Ришарлисон. Тогда уж совершенно понятно. А как раз Пакета, да? Вот мы вспоминали о том, что в первом тайме. интересно, а какие основания, да? Давайте посмотрим еще раз. Еще тактического рисунка. Что сейчас нужно с колонии? Потому что не исключено, что это именно тактическая замена. И да, беговые выдает, расстояние покрывает. Ох, Какая какой передача? Пас! Будет ли гол? Удар! Мартинес выручает свою. Опять огромное количество вариантов. Он может и сам повести провести мяч, как обычно это дело, когда был нападающим. А здесь... Более в финале, но при этом мы аплодируем вратарю сборной Аргентины. Вот. И Шансона здесь уже вне игры и речи быть не могло. но ну, надо, конечно же, решать. Тоже понятно, кого, скорее Марию. всего, заменит. Да, скорее всего, потому что он все-таки играет с травмой. Пакета, моменты Неймара, он переедет э, в Европу. Ну, Пакета, судя по всему, в офсайде. Жди и смотри э, под таким э, лос. Капитана не прошел. Фермина с мячом как раз в центре поля разворачивается. И... В основном выигрывает и редко играет в ничью бою. Неймар здесь не проигрывал никогда. И об этом и Чкаусы, говоря о том, что Эртон как раз именно на копе отличный шанс проявить. Мяч во владение Эдерсона. Подача, борьба. Э, Лочелся. Лочелся меняет. Газона заменили, и вроде все остались довольны, но Похоже, что какая-то все-таки небольшая. С мячом направо можно сделать было передачу, но он повел мяч игру левее. Дальше сам падает штрафной. Пенальти нет. Ну, Тами мы уже видим настоящий финал, согласись. И по эмоциям, и по моментам, по движению, по страсти. Забил 4 мяча и все с игры причем. Ну и то, что касается передач здесь вне конкурса. Своей команде. Пока у него получается. Опять выдвигается вперед, да, и не только в опорной зоне действует, но еще и... Рвать и метать. Старается своим примером зажечь партнеров. Э, Времени у Бразилии все меньше и меньше. Впрочем, с Колумбией она стала забивать, ты помнишь, на... И сразу же Неймар ведет игру уже по правому флангу. Ришарлис. Если в Европе не играли 10 месяцев, то тут подавно даже в марте от, отменили отборочные матчи. Еще одна передача штрафную по китам. Бесплатно и наслаждайся игрой. Ну а мы продолжаем наслаждаться очень хорошими рублей от Винлайн. Сделать... И сам, в общем, себя в эту ситуацию поставил. Неймар опять из глубины поля вперед, перевод. Старается, в принципе, да, разбегается. нападающий, как только получается. Месси идет вперед, делает хорошую передачу налево. Прострельная передача. Здорово выглядит в сегодняшнем матче. Да и в целом на этом турнире. В матче с Эквадором. Мог не сажать? Наверное. Если бы все-таки был э, там... Неймара тут же ответ аргентинцев. Демария. Можно решать. Перевод О, хороший. Ряда, потому что от них сейчас очень многое зависит. Здорово играет Фермина. Протащил мяч вперед. Вот как раз почему Пакета вот сейчас с Неймаром воспринимается в одной... at senior level celebrations at the end of a showpiece event for the Albi Celesti tonight. Since they last won the Copper in 1993, they've had to watch Brazil go on to lift it five times and see the Seleção win two World Cups. But the first ever time that they've played a Copa America final in Brazil. They end up beating Brazil. They win the trophy after seeing off the last two sides that actually beat them two years ago. Colombia beat them in the group stage of the Copa. They came past them on penalties in the semis a few days ago. Brazil beat them in the semis of the 2019 edition, and they have overcome their big rivals in the showpiece this evening. It is a sizable trophy, the America's Cup. It was made in 1916 in Buenos Aires. Made of uh, silver. The wooden base with the plates of the champions countries was added in the late 1970s and Lionel Messi will have the chance to get his hands on it for the first time very, very shortly. for Argentina. The wait is over. Their first copper success since 1993. And they've done it in the backyard of their big rivals, Brazil. What a night for the Albi Celeste And Lionel Messi finally has a title with his country. Argentina are the 2021 Copa America champions.